Thank you. مسوات اي راي طالعتني في ضوء عيوني اي خمر مؤجج ولهيب مسكر اي نشوه وجنون أيها عزم المقدس قد لبسنا قد لبسنا بردا في مساعنا الميمون فبدأ طيف بسمة ساحر عدم بشباع بديعة التكوين الله وشابة كلها فتنة تقوى وتقرا بالحب بل بالجنون أبدا أنت حالي فاسأل الليل عند الظلام

تغنى بما فيه وغبنا على عالم مفتون وطغى السهر والغرام بقلبي فتوسلت طارعا بزموني طهري شقيقة الروح ذنبي بلهيب الحياة بالقبلين وكريت أخرج الصادي وفتنتي وشروري علني أستطيع أن أتقنى بشمال الدجى وحلوني آه،, آه ما أعذب أحلى رنة اللذم خسر السكون وتوارى الوجود عنا لما به عقبنا على عالم المفتون ونسعينا حياة الكون ما به منونا ومنونا مطروح بلا قد بعد ما صعد ورعان الكس حق بعيد الله جاي القمان مديان جاي القمان مشيت الشام باط الشام يا تزوج الشام باط الشام يا دنياني ودور الخيط في الخيط انا انا زاد اللي زاد تتحفل من العيد خشعتنا خربت علي الخبر مازال مطبوع في يم الضلال البعيد والروق ما بغب تقال ما بليل ضمير علي المرجوع الظهر الرشيد أيام باطيانا يا دلالي بدوار بغيت غير بغيت انا كل زادني زادني زادني تتعفني من عيد Música المسالات مشتان كيف السعيد عادك لها والله لكن ما قيل موليها بدرا يودعتات خيلات فيك الحين الا عند بعد رواية كرسيان مستحيل زواج لا تزاد من كل بلاد نحيد ولا تدري على زين لا توت لاحق عليه الزين ولا تدري انت

Sugar! This is غاب عتريت مدوخ لتيا مدوخ ريت يحسدني ربت كاسف السربا يفمت ربع عترس ربع ما ترى ما ما ترى ما يبعد ولا أخلاقي عطيت التليت بغرابك ما بعت ولا طيت راعيها تميت بلا غنيت عليك ولا خليت دار ما عماقا وجريت عليها وجارك عمران نبضك زاد عليهم عطيت ارتيت وقبرة الاخبار كل نهار يموت عليها بلا يقول خطا تكرار الخاسر كان فيها عارف الجماع حرام كل عارف وتعدي بالعيب ونخطأ تكرار الخاسر كان في الجاي حرام الخاسر كان في حرام في ما يحرم زلات حياك اصبر من الناس وحياك زهدنا بعيد من بعيد على شي ويدوش من رشيد يا سعد زهد بعيد الوكر ذاك الوكر نبناك وذاك ما هو بوكرك من شيد الواب يا الوكر نبناك ما بعد جيك التوحيد اخ صغار زايد خلاك من اهلك ذاك غناك يا الوكر يا يا اياك الله اهلك ومنين يريد حذاك تعود الحله عيدك مراك نبقى نسيت وجبت

قدوم ما بين سعد الراحة والزوال واذكر بالنحيل يا مقومي بأنحاء الرشيد على التلال أنحاء لضعت بعين دمعي اشعر الجنة شايب وسط نجدي اشعاري باليمين وبالشمال الى ام الطبول وكل عطب

Thank you. مجزوم بصقم جلالك يا اختي وانا نصي ابقى اهلي محكوم والباقي من من صبتي امشي بالخط رجال اشعر باللي شعرت جسم الله معدوم واضرب كنت حسن شعور اشعر ونعود حمار الله لسانك عسرك وبلسان حراق ماني عارف شو شوقك Amen.